Felsefe benim favori dersim adamım Şimdi seni yeneceğim adamım ama bu sefer yumrukla değil aklımla yeneceğim Bir de fikirlerine sözlerimle yeneceğim çünkü benim aklımda felsefe var Sende sadece bir fikir var hiç felsefe yok sende Ben felsefe çalıştığım için her zaman felsefe çalışan bir insanım Aynaya bakarak sen kimsin diye soruyorum çünkü o benim Cenk Erseler hatırladın mı beni? Aynaya bak ve bana bak çünkü ben felsefenin ta kendisiyim Bana fel kur derler Parkur en güçlü kişilerinden bir tanesi Hazır ol buna dostum to the llama, back to the llama, back to the llama. to the llama, to the llama, to the llama, to the llama. Suskunluğuna hazır olmalısın çünkü felsefe şimdi seni yenecek Elveda deme zamanı geldi adamım